妈，你别把所有全都切了，知道了，给我留，给我留一点。嗯，放香肠嘛，放了再过年吃肉。可是万一我吃肉呢？吃肉，这不就是肉吗？ ဖြစ်ရှုလို့အော်ဝေထားတယ် 好不好？那那那我必须要换两个星星。可以。啊，双的萝卜都吃。甜的，萝卜也是咯。嗯。爸爸，快来吃饭了，别拍了。好的，好的。